السلام عليكم هاد الفيديو هو على هاد la bûche au chocolat noir كتجي زوينه بزاف وسورتو ان طريقه التحضير ديالها سهله والمكونات اللي هي بسيطه فهي عباره عن واحد الكاطو اللي مصاوب اون غاناش مونتي وشوكولا نوار اللي كيكون sans سكر معها واحد le biscuit viennois بالكاكاو اللي مصاوب sans matière grasse يعني بلا زبده بلا زيت باش كيجينا الكاطو اكيليبري خليكم معايا باش تشوفوا طريقه التحضير اول حاجه غنبداو بها هي لا غاناش مونتي او شوكولا نوار باش نصوبوها غنحتاجو 130 غرام ديال ال chocolat noir. هنا عندي فيه 55% د الكاكاو غنحتاجو 120 غرام ديال la crème liquide اللي فيها 35% ديال لا ماتيا كراس اولا الماده الدسمه غنحتاجو 250 غرام ديال la crème هي نفسها غير هنا فرقت لكم les quantités وجوج الوراق د الجيلاتين هنا غنبداو ب la gélatine خاصنا نرطبوها هنا غادي نقطع دوك جوج الوراق غادي ندير نكب عليهم الماء عادي يعني ماشي الماء سخون هنا من بعد ما خليت الجيلاتين كيرطاب ليا شويه في الماء هنا غادي ندوزو ندوبو الشوكولا غادي ندير واحد البان ماغي باش ندوبوه هنا بالنسبه لهاد le chocolat فهو chocolat noir ماشي chocolat au lait فيه 55% ديال الكاكاو هنا غادي ناخذ la crème هذيك 120 غرام ديال لا كريم هنا علاش هي آه، فرقت لكم les quantités لان واحد الكميه ديال la crème غادي نسخنها باش نذوب بها الشوكولا نخلطها مع الشوكولا سخون و la quantité الاخرى يعني الكميه الاخرى ديال la crème خاصها تكون بارده هنا شديت 120 غرام ديال la crème وزدت عليها هذوك جوج د الوراق ديال الجيلاتين اللي كنت رطبت غتقطرهم مزيان من الماء غادي ندوه مع la crème غير تبان لكم بدات كتغلى شويه صافي كنطفيو عليها البوطه هنا الشوكولا عندنا راه ذاب في الباماغي هنا غادي نبدا نزيد عليه هنا بحال غادي نديرو ان غاناش عاديه هنا غادي نزيد عليه هذيك la crème تكون سخونه اللي دايب فيها الجيلاتين غادي نزيدها على ثلاثه د المرات هنا حاولوا ملي ديروا لاكريم حاولوا تحركوا مزيان لان الا ما حركتوش مزيان ولا وقفتو غادي لاكاناش هي الفاتخي هذيك اللعيبه غتعزل لكم آه، لاكريم من الشوكولا وما غاديش تجمع لكم داكشي علاش خاصكم تكبوا لا كريم بشويه بشويه وانتم تتحركوا هنا كيف ما شفتوا معايا من بعد ما خلطت الكميه ديال la crème اللي سخونه مع الشوكولا هنا غادي نزيد عليهم la crème هذيك 250 غرام ديال la crème اللي غتكون بارده هنا غادي نزيدها دقه واحده وغادي نخلط بواحد le mixeur plongeant. غنخلطها مزيان une fois غتخلط ليا مزيان غادي نغطيها ونديرها في الثلاجه هنا بالنسبه لهاد la ganache فهي خاصكم تصوبوها قبل هي على الاقل خاصها واحد ثلاثه السوايع minimum في الثلاجه باش تبرد مزيان ما هي من الاحسن تقدروا تصوبوها في الصباح العشيه تكملوا لو غاطو اولا ديروها بحال هكا في la veille يعني نهار قبل هنا بالنسبه حاجه اخرى la crème فهي من الاحسن تعزلوا ان كريم اللي هي تكون مزيانه وتكون فيها 35% ديال لا ماتيغ غاس اولا الماده الدسمه علاش حيت الا عزلتوا قل من هاد النسبه ملي غادي تجيو غادي تبغيو تطلعوا لاكاناج ديالكم ما غطلعش لكم la crème. حيت la crème خاصها واحد le minimum ديال la matière باش كطلع وهنا غادي ندوزو نصوبو un biscuit اللي هو un biscuit viennois بالكاكاو باش نصوبو غادي نحتاجو ربعة البيضات غنحتاجو خمسة وتلاتين غرام ديال الدقيق خمسة وعشرين غرام هنا ديال الكاكاو بيغ اللي هو بلا سكر غنحتاجو تسعين غرام ديال السكر سنيده و 30 غرام ديال السكر سنيده هنا غادي تعرفوا علاش انا فرقت هاد les quantités هنا اول حاجه غادي ناخدو جوج البيضات غادي نعزلو ليهم البيض من الصفر انا غادي نطرر في هذوك جوج البيض ديال البيضات à part لان من بعد هما اللي غنطلعهم مع هذيك 30 غرام ديال السكر وهذوك جوج صفار البيض غادي نزيد عليه جوج بيضات كاملين داكشي علاش عطيتكم طوطه هنا راه نحتاجو أربعة البيضات هنا هادو غنزيد عليهم 90 غرام ديال السكر وغادي نضربهم مزيان حتى يدوبل ال volume ديالهم هنا كيف ما شفتوا معايا من بعد ما ضربت هذوك جوج الصفر مع جوج البيضات كاملين و 90 غرام ديال السكر هنا الشكي ولاو mousseux مزيان هنا غادي ناخذ هذاك جوج البيض ديال البيض غنزيد عليه 30 غرام ديال السكر وغادي نطلعهم هنا تقريبا بحال الميرينغ وهنا غادي ندوزو نخلطو les ingrédients secs ديالنا غادي ناخدو الدقيق غادي نغربلوه وغادي نغربل معاه حتى الكاكاو هنا غادي نخلطهم مع بعضياتهم وغادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نخلط هاد le biscuit هنا غادي ناخذ هذاك الخليط الاول اللي كنت خلط ديال الصفر البيض وغادي نزيد عليه الابيض البيض اللي طلعنا مع السكر هنا غادي نزيد واحد الكميه اللي هي قليله وغادي نخلطهم غير باش يتسلق ليه واحد شويه وغادي نزيد عليهم هذاك الدقيق اللي خلطنا مع الكاكاو ومن بعد غادي نكمل هذاك البيض البيض اللي باقي عندي وهنا حاولوا تخلطوا لو بيسكوي غير بشويه هنايا حاولوا تطلعوه على قويه من التحت للفوق علاش باش ما نطيحوش هذاك البيض البيض اللي طلعناه وهذاك الصفر اللي خدمناه مزيان لان بالطريقه هذه باش كيجينا le biscuit ملي كيطيب كيجي رطب لان كيف ما شفتوا معايا هاد le biscuit راه ما فيهش لا زبده لا زيت donc هذاك l'air اللي درنا اللي دخلنا في البيض البيض واللي خدمنا حتى في الصفر هو اللي غيخلي le biscuit يجي رطب مزيان هنا غادي ناخد واحد لاطا غنكون سرحت فيها واحد ال papier cuisson وغنكون دهنتها شويه درت ليها شويه الماء باش تلصق لي هذيك الورقه باش ملي نكون كنسرح في le biscuit ما تبقاش تهز لي الورقه هنا غنكب هذيك الكميه كامله وغادي نسرحها بشويه هنا ماشي مشكل الشكل ديالو يجي مقاد لان من بعد غادي نقادوه من الجناب المهم هو انه يكون من الفوق يعني uniforme يعني ما تكونش جهه غليظه وجهه رقيقه وفي هذا الوقت هذا الفران ديالي غيكون كيسخن على درجه الحراره 230 هنا غندخل le biscuit طيب تقريبا واحد 5 دقائق 6 دقائق هنا من بعد ما غيطيب le biscuit غنخليوه تيبرد وغندوزو نصوبو le sirop باش غنفزكو هذاك le biscuit هنا عندي 80 غرام ديال الماء 30 غرام ديال السكر وغادي نحتاجو واحد معلقه صغيره ديال la vanille هنا غناخذ العناصر ديالي كامله غادي نخلطها وغادي نديرها تغلى غير واحد شويه صافي وغنطفي عليها يعني ماشي غادي نخليو ال sirop حتى يتقال ما غير يغلى يذوب هذاك السكر صافي نطفيو عليه هذا هو اللي غادي نفزكو به le biscuit هنا بالنسبه لهاد le sirop هذا تقدروا تعوضوا هذيك l'arôme ديال ال vanille باي arôme يعني كتعجبكم يعني مثلا تقدروا ديروا l'arôme ديال القهوه لان القهوه كتجي زوينه مع الشوكولا وبيا ما ديروا حتى شي حاجه يعني تقدروا ديروا غير الماء والسكر يعني كيبقى le sirop neutre déjà le biscuit يعني فيه le goût ديال الكاكاو غيجي مزيان معاه هنا كيف ما شفتوا معايا من بعد ما برد le biscuit مزيان وحيدنا له ال papier cuisson انا غادي نقطع هذوك الجناب ديالو باش نقدروا الشكل ديالو وغادي نفزقو مزيان بهذاك le sirop يعني تقريبا هذيك لا كامله ديال ال sirop غادي نكبها على هاد لو بيسكويت وهنا غادي ندوزو للمرحله ديال l'assemblage هنا غادي ناخذ la ganache اللي غادي تكون بردات مزيان هنا كيف ما قلت لكم حاولوا تخليوها يعني ال minimum 3 السوايع تبرد مزيان اولا خليوها يعني اكثر يعني تكون احسن انا غادي نضربها غنطلعها مزيان وغادي ناخذ منها واحد la quantité تقريبا ديال 3 المعالق كبارين غادي نخليهم هما اللي غادي نستعمل من la bûche من على برا والكميه الاخرى هي اللي غادي ندير في البسكويت وهنا كيف ما شفتوا معايا من بعد ما حيدت هذيك الكميه ديال ثلاثه المعالق كبارين ديال la ganache هذيك الكميه اللي بقات ليا غادي نكبها كامله فوق le biscuit. هنا غادي نسرحها مزيان وغادي نخلي واحد الجهه تقريبا ديال ديال 1 سنتيم ما غاديش نسرح فيها la ganache باش هذيك الجهه هي اللي غادي تجينا لتحت من la bûche باش كت كتخليها مقاده في الشكل هنا كيف ما شفتوا معايا غادي نبدا نرولي في le biscuit. انا واخا يبان لكم لو بيسكويت بدا كيتشقق فراه ماشي شي حاجه لان من بعد غادي نديروا له هذيك la ganache من الفوق ما غاديش يبان و le biscuit راه ماشي شي بيسكوي اللي كيجي ناشف هو بيسكوي كيجي رطب بزاف وكيجي هشيش يعني راه نهار تجربوا غتعرفوني علاش كنهضر هنا حاولوا تاخذوا اي حاجه وبقاو تزيروا على ديك la bûche باش يتقاد الشكل ديالها وهنا غادي ناخذ هذيك الكميه ديال la ganache اللي كنا خلينا غادي ندهن عليها من الفوق مزيان وهنا من بعد ما دهنتها كامله ب la ganache هنا غادي نقطع لها هذوك الجناب باش كتجينا زوينه في المنظر وغادي نخليها كتبرد في الثلاجه وغادي ندوزو للمرحله الاخيره اللي هي le décor en chocolat اولا تزيين في فهاد المرحله هذه غادي نحتاجو واحد 60 غرام ديال ال chocolat noir اللي غادي نذوبوه في bain-marie. وهنا من بعد ما داب لينا الشوكولا هنا غادي نسرحو فوق واحد ال papier cuisson هنا غادي نسرحو بواحد الطريقه تقريبا اللي ما تكونش ما تكونش parfaite زعما يعني آه، كل ما خليتو كيبانو فيه هذوك الشراطي كل ما كيجي مزيان ها هو حاولوا تسرحوا الشوكولا ما تخليوش غليظ بزاف هنا من بعد ما سرحت الشوكولا ديالي هنايا هنا غادي نحطو فوق واحد la grille ديال الخبز باش يجيني الديكور ديالو مقوس وغادي ندخلو التلاجة يبرد لينا باش يلا ياخد la forme هنا تقريبا من بعد ربع ساعه انا جبت لو شوكولا انا بالنسبه لهاد la grille الا ما عندكمش فيا ماشي مشكل يعني تقدروا تخليو هذاك لو شوكولا هكا كبله ولا تقدروا تحطوه هكايا شي قراعي في التلاجة وتحطوا فوق منهم هذاك ال... هذاك لو شوكولا باش كياخذ هذيك la forme هنا غادي نبدا نقطع لو شوكولا يعني طويل هنا حتى الا تهرس لكم le chocolat ماشي مشكل هي بصراحه واحد الوقت انا كنت كنهرس الشوكولا يعني باش كيجيني الديكور ديالو باش ما يجيش يعني مقطع مقاد يعني باش كيجي الشكل ديالو بحال هذيك l'écorce ديال الشجره ديك القشره البرانيه ديال الشجره باش كتجينا الحلوه كتشبه يعني بحال ينبيش المهم هنا كل واحد يدير يعني الطريقه اللي كتعجبو وغادي نبدا نحط هذوك les morceaux الشوكولا هنا من الفوق فهنايا كيف ما شفتو معايا فهاد لابيش هادي فهي بصراحة راه سهلة يعني ما ما فيهاش بزاف ديال التوجاد وما فيهاش بزاف ديال ليزانغيديون وكيف ما شفتو معايا يعني لو بيسكو يعني وجدنا يعني sans matière grasse ما فيهش ni زبدة ni زيت ولا كاناش يعني ما زدناش ليها السكر لان déjà فيها le chocolat كيعطي هذيك الحلاوه و le gâteau هنا باش كيجينا équilibré يعني ما يجيناش الغاطو يعني مدسم بزاف كيقهام وما يجيش عاوتاني حلو بزاف ف le gâteau كيجي زوين يعني comme il faut يعني حاولوا تجربوا هاد لا غوسيت لان vraiment هاد la bûche كتجي زوينه بزاف هنايا راه كنزيد شويه ديال السكر كلاصي من الفوق جوست بوغ لا ديكوراسيون ما تنساوش ديروا like لهاد la vidéo الا عجبكم بارطاجيو la vidéo وما تنساوش تابوناو معايا في la chaîne